වසරේ දැවන්තම ඩරාස් ඔන්ලයින් ලවන් ලබන් අලවි ප්‍රදර්ශනයේදී ලොව අංක එකේ නිෂ්පාදනය දහ්වා CCTV සිංහ වගකීම සහිතව සියයට තියක වට්ටමකට මිලදීගෙන තෝරාගත් බාණ්ඩ සඳහා කැප් ටීෂර් දිනාගන්න. ලොව සුපතල දහ්වා CCTV නිෂ්පාදන මිලට ගැනීම සඳහා ඩරාස් වෙබ් අඩවියේ දහ්වා CCTV නිල ඔන්ලයින් ශොප් එකට පිවිසෙන්න. මේ වාසිය මඟ හැරගන්න එපා. සියයට තියක වට්ටමක් සමගින් දහ්වා CCTV නිෂ්පාදන මිලට ගන්න. දහවා CCTV බලයලත් බෙදාහැරීම Gills techno solution private limited.